tubaye ikaze kuri baza muganga uyu munsi tugiye kureba akamaro ko kwiyiriza ubusa kwiyiriza ubusa ni igikorwa gikorwa n'abantu benshi bamwe babikorwa mu mpamvu zo gusenga abandi bakabikora mu mpamvu zo gushaka gutakaza ibiro abandi bakabikora kubera ko bumvishe ko bishobora gukiza indwara zimwe na zimwe uyu munsi rero tugiye kureba icyo ubuvuzi bubivugaho akamaro ko kwiyiriza ubusa ni iki byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi maze turebe n'ingaruka zishobora guterwa no kwiyiriza ubusa ibi byose bikaba byadufasha kubaho mu buzima buzira umuze maze tukabaho twirinda indwara nyinshi zishobora guterwa no kurya buri gihe kwiyiriza ubusa rero tugiye kubona ahangaha ni ukwiyiriza ubusa rimwe na rimwe ibi byose bikaba bikorwa ukurikije inama turaza kureba ahangaha cya mbere tugomba kumenya ni uko kwiriza ubusa bituma imisemburo yacu y'umubiri ihinduka bityo rero iyo misemburo yahindutse igatuma umubiri wacu utangira gukora neza umusemburo wa mbere uhinduka ni umusemburo witwa insulina uyu musemburo nk'uko twabyigishije igihe twigishaga diyabete twavuze ko umusemburo wa insuline ari umusemburo ufasha umubiri wacu gufata eh, isukari ukayivana mu mwijima ukayivana mu maraso ukayishyira mu tunyangingo maze utunyangingo tukabasha kuyikoresha rero iyo umuntu yirije ukiyiriza amasaha ageze kuri cumi n'abiri cyangwa cumi n'atandatu uyu musemburo wa insuline uragabanuka kubera ko isukari nayo iba yagabanutse mu maraso uyu musemburo uragabanuka wagabanuka rero bigatuma umubiri wawe ugabanya cya kindi twise insulino resistance iyi insulino resistance akaba ariyo akenshi iyo ibaye cyane ikaba igihe kinini itera kurwara ya diyabete y'ubwoko bwa kabiri nimba ushaka kureba ikiganiro uko wakwivura diyabete uko wayirinda wareba ikiganiro twigishije kuri diyabete maze bikagufasha kuba wakwirinda diyabete ikindi tugomba kumenya ahangaha cya kabiri ni uko iyo umuntu yiyirije rimwe na rimwe ukabikora nka kabiri mu cyumweru kabiri mu kwezi ibi bigufasha eh, kongera imisemburo yitwa hormone de croissance cyangwa growth hormone growth hormone ni imisemburo iba e, ituma umuntu akura ituma utunyangingo dukura iyi misemburo ikorwa kenshi n'abana b'abangavu n'ingimbi abangaba e, imisemburo ikora kubera ko baba bari gukura cyane igatuma baba barebare baba banini bakura mu rugero iyo rero wiyirije rimwe na rimwe ukiriza rimwe mu kwezi kabiri mu kwezi kabiri mu cyumweru bitewe na gahunda uba wihaye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi bituma imisemburo yitwa growth hormone yiyongera yakwiyongera rero bikwika bya binure byawe y’amavuta yawe uba ufite menshi cyane cyane amavuta yitwa cholesterol aya mavuta yitwa cholesterol rero ni amavuta ashobora gutera indwara z'umuvuduko w'amaraso indwara z'umutima rero cya gihe uba wiyirije ukiyiriza rimwe na rimwe ukurikije inama turaza kureba aha bigufasha kongera wa musemburo wa growth hormone maze bigatwika bya binure bya binure byatwika ukirinda za ndwara z'umutima n'umuvuduko w'amaraso icya gatatu tugomba kumenya ngaha uko kwiriza ubusa rimwe na rimwe bituma habaho gusanwa k'utunyangingo umubiri wacu ufite ubwoko butatu bw'utunyangingo hari utunyangingo tw'ubwonko bita nerone utwo tunyangingo dukorwa rimwe iyo umuntu amaze kuvuka utwo wavukanye ni utwo nguko ntabwo twiyongera igihe twangiritse biba byarangiye akaba ariyo mpamvu umuntu wagize ikibazo utunyangingo two mu bwonko turiya twaneho tukangirika bitewe na stroke aba yagize cyangwa izindi ndwara zishobora kwibasira ubwonko ahita agira ikibazo cya burundu ku buryo ahita aba cyangwa agatakaza ubushobozi bwo kubona ubushobozi bwo kumva ubushobozi bwo bw'ibyiyumviro byinshi n'ibindi bibazo byose bishobora guterwa no kwangirika k'utunyangingo two mu bwonko aha rero icyo tugomba kumenya cya kabiri ni uko hari utunyangingo dushobora gupfa maze tugasimburwa n'utundi rimwe gusa utwo tunyangingo akenshi ni utunyangingo dushobora kuba nko mu mwijima nko mu mpyiko cyangwa utundi tunyangingo dushobora kuba mu rwagasha no mu bindi bice byinshi by'umubiri utwo tunyangingo iyo dupfuye rimwe umubiri uhita ukora utundi ukatwongera hakorwa utundi uwo mwijima cyangwa urwo rundi rugingo rwo mu mubiri rugakomeza gukora neza nta zindi ngaruka zibaye ku mubiri ibi bishobora kuba nko ku mwijima igihe umuntu yarwaye umwijima iyo warwaye umwijima utunyangingo turiyongera ariko iyo ukomeje kurwara tukiyongera kugeza ku rugero runaka maze utwapfuye tukaba twinshi cyane kurusha uturi kwiyongera akenshi nibwo bavuga ko umuntu yarwaye umwijima ibi biba no ku zindi ngingo utundi tunyangingo rero utunyangingo two ku ruhu two ku minkanyari ku mitsi two dukorwa buri munsi tukanapfa buri munsi akaba ariyo mpamvu ushobora kuba utanduye ariko nyuma y'amasaha makumyabiri n'ane ugasanga eh, uriho icyo bita maga cyangwa ukaba wanduye kubera twa tunyangingo tuba twapfuye dukora cya kindi byitwa umwanda akaba ariyo mpamvu tugomba gukaraba buri munsi rero igikorwa igihe umuntu yabwiriwe cyangwa yiyirije ubusa ni uko eh, haba um, imisemburo yitwa sirituine iyi misemburo yitwa sirituine idufasha gusana twa tunyangingo tuba twangiritse tumwe dushobora kwangirika ntidusimbuzwe iyo utwo tunyangingo twangiritse ntidusimbuzwe rero Eh, aho kugira twangirike haba wa musemburo witwa sirituine uwo musemburo witwa Sirtuyine ufasha kuza gusana twa tunyangingo twakagombye gupfa maze tugasubira ku murongo ntitwongere gupfa bityo rero bikakurinda indwara nyinshi zishobora guterwa no kwangirika tw'utwo tunyangingo ikindi tugomba kumenya ni uko kwiriza ubusa bigufasha kubaho igihe kinini ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umuntu yiyirije ubusa habaho gusanwa k'utunyangingo dutuma umuntu asaza hari utunyangingo tuba dufite mu mubiri wacu dutuma umuntu asaza dutuma umuntu abaho igihe kinini iyo wiyirije ubusa rero rimwe na rimwe ukajya ubikora rimwe mu kwezi ukajya ubikora rimwe mu cyumweru ukajya ugena igihe eh, ugomba kujya wiyiriza ubusa ibyo bifasha umubiri wawe gukora ya misemburo yitwa sirituwine iyo misemburo yitwa sirituwine yakorwa rero ikagenda ikinjira mu mubiri igatuma twa tunyangingo dutuma umuntu abaho igihe kinini twiyongera twakwiyongera bikazagufasha kubaho igihe kinini ariko iki gihe kinini uzabaho nyine bikazagufasha kunabaho ubuzima buzira umuze kubera ko uba wirinze n'izindi ndwara icyo tugomba kongeraho ni uko eh, ubushakashatsi bwagaragaje ko eh, iyi serituwini ikorwa n'umubiri igihe umuntu yiyirije eh, ishobora gufasha umubiri wawe kubaho kimwe cya kane cy'ubuzima wakagombye kuzabaho ibi ngibi bikaba bisobanuye ko nimba ubuzima bwawe wazabayeho imyaka mirongo inani bishobora kwiyongera ukazabaho imyaka ijana na makumyabiri nimba wakagombye kubaho imyaka mirongo itandatu ushobora kuzakugeza ku myaka mirongo icyenda kandi ukazabaho ubuzima buzira umuze utagira indwara nyinshi kubera gahunda uba warihaye yo kujya wiyiriza ubusa nk'uko twabibonye rero ikindi tugomba kumenya ni uko kwiyiriza ubusa bituma ibinure byawe bitwikwa ibingibi twabisobanuye igihe twavuze uko kwiyiriza ubusa bituma habaho eh, gukorwa k'umusemburo witwa growth hormone uyu musemburo witwa growth hormone rero iyo wakozwe uraza ugatwika bya binure y’amavuta mavuta uba ufite maze bikakurinda indwara ariko bigabanya na bya biro uba ufite wa mubyibuho ukabije uba ufite ukagabanuka maze bikaba byakurinda na ya diyabete y'ubwoko bwa kabiri ikindi tugomba kumenya ni uko iyo wirije ubusa rimwe na rimwe bituma ugabanya icyo bita stress oxidatif stress oxidatif ni iki rero utunyangingo twacu dukora buri munsi dukora buri kanya kandi muri kwa gukora hari imyanda dusohora iyo iyo myanda ibaye myinshi rero twa tunyangingo hari igihe twangirika kubera ko utunyangingo twuzuyemo imyanda tugahita twangirika ikorwa rero ni iki iyo umuntu yirije ubusa bifasha twa tunyangingo gukora neza maze tugasohora ya myanda neza ya myanda yasohoka neza rero bikagufasha kwangirika kwa twa tunyangingo maze bikaba byakurinda n'izindi ndwara zatewe no kwangirika kwa twa tunyangingo aha ngaha icyo tugomba kongeraho ni uko iyo twa tunyangingo twangirika twangiritse ari twinshi ariko dutuma umubiri ugira bya bibyimba byinshi ibibyimba tuvuga ngaha ni ibibyimba umuntu arwara birimo amashyira maze ugasanga umuntu yarwaye ibibyimba bya hato na hato n'ibindi bimwe byitwa ibishute ibi rero iyo byabaye byinshi biba bisobanuye ko umubiri wawe uri gukora imyanda myinshi kandi iyo myanda myinshi ikaba itari gusohoka rero kugira ubirwanye ushobora kujya wiyiriza ubusa ugafata gahunda buri kwezi cyangwa buri cyumweru buri wikendi tuvuge ukiyiriza ubusa kukwiriza ubusa turaza kureba uburyo wabikora ikindi tugomba kumenya ni uko kwiyiriza ubusa bifite ikindi tugomba kumenya ni uko kwiyiriza ubusa bifite akamaro kanini cyane ku bwonko bwawe Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umuntu yirije ubusa neza, ukajya wiyiriza ubusa rimwe na rimwe, bifasha ubwonko bwawe gukora umusemburo witwa facteur neurotrophique, iyi facteur neurotrophique ni umusemburo ukorwa n'ubwonko igihe umuntu yirije ubusa, uyu musemburo rero ukaba wagufasha kugabanya agahinda gakabije, maze bikagufasha kurwanya n'indwara yo kwibagirwa yitwa maladie d'Alzheimer. ibi rero bikaba byafasha ubwonko bwawe eh, kugira umutuzo kugira imibereho myiza gutekereza neza maze bikagufasha kubaho igihe kinini nk'uko twabivuze ni izihe ngaruka rero zaba ku muntu uyirije ubusa kwiriza ubusa bituma imiterere y'umubiri wawe itagenda neza bigatuma ugira imbaraga nkeya bikaba byatuma eh, ubutaha igihe wamaze kwiriza ubusa warya ibiryo byinshi ibiri ibiryo byinshi rero bikaba byakugiraho ingaruka kubera ko igihe wirije ubusa eh, umubiri wawe uba ufite isukari nkeya bityo rero igihe ugiye kurya ukaba ufite apeti nyinshi bikaba byatuma urya ibiryo byinshi ibiryo byinshi wabikora igihe kinini bikaba byatuma Eh, bikugiriraho ingaruka bikaba byatuma ahubwo aho kugira ugabane ibiro byawe bigabanuke byakwiyongera cyane ikindi ni uko kwiriza ubusa iyo wirije ubusa nabi udakurikije inama za muganga bishobora gutuma ugira agahinda gakabije maze bikaba byagutera n'ibindi bibazo ukagira uburakari bwa hato na hato maze ukagira imbaraga nkeya ugahora unaniwe akaba ariyo mpamvu muri videwo y'ubutaha tuzabigisha uburyo wakoresha kugira wirize ubusa neza maze wunguke za nyungu na ka kamaro twavuze haruguru tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye tubasaba gukanda kuri subscribe nimba mutarabikora mukande kuri like kandi nimba ufite ikibazo cy'izindi ndwara ibindi bibazo by'ubuzima ukabyandika muri comment tukaza kugusubiza nawe ubutaha bye.